Для нанесения удара по линии обороны боевиков к позициям террористов выдвигается главное орудие сегодняшней атаки – танк Т-72. Отсюда до позиции боевиков от 60 до 100 метров. Там находятся дома частного сектора в 1-2 этажа. За ними в 150-200 метрах дома в 5-6 этажей. Это искусственная возвышенность, откуда может быть нанесен удар противотанковыми средствами в верхнюю полусферу танка. Чтобы прикрыть танк от этой угрозы, работает зенитная установка, расстреливая высотки перед атакующим танком. остатки забора, мешающие обзору, выдавливаются корпусом. Нанеся удар, этот экипаж отходит. Отход боевой машины прикрывается вторым танком и зениткой. Второй танк движется на огневой рубеж. Здесь, в Джобре подразделением сирийской арабской армии противостоят боевики фронта Аль-Нусра, филиала Аль-Каиды. Поддержку незаконным вооруженным формированиям оказывают партнеры США в регионе – Турция, Саудовская Аравия и Катар. Террористов обучают, снабжают их оружием и обеспечивают денежным довольствием. Выше и дальше в здании. Выше, туда надо бить. Отлично. Еще. И следите, чтобы они не высунулись. Танк подходит к огневому рубежу и берет на прицел дома частного сектора. Эти здания выходят сюда сплошной стеной, и за ними есть сильно укрепленные огневые позиции террористов. Наблюдателями было обнаружено движение боевиков в высотном здании. И расчету зенитного орудия поступил приказ выдвинуться на огневой рубеж. Солдаты сирийской арабской армии идут в бой, чтобы вернуть мирную жизнь, а боевики нацелены на уничтожение светского государства, в котором есть место всем, вне зависимости от вероисповедания. Боевики же движимы ненавистью к цивилизации и одержимы идеей вырезать неверных, то есть несогласных с ними – Одновременно обрабатываются верхние этажи всего квартала. Удар, отход – главное для танкистов. Боевая машина не должна становиться мишенью для гранатометчиков-террористов. Меня позвали на передовую линию. Здесь надо пробежать быстро, работают снайпера. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.